Всем привет! с вами Лекс, я хочу представить отличный сайт, ну, то есть сайт для футболистов, всякое такое. То есть сайт, где можно брать э, прикольные бутсы, и где продают форму. Для начала, заходим на этот э, сайт, он называется max.org. Ссылка в описании. Вот он, с вами. чего есть э, боксы Бокси ідеально велосипед, тут хитрый защита, э, логотипи, а логотипы номера, мячи, аппарат для спортзала, спортивная обувь, одежда для борс, ну, плавание, распродажа, спортивная одежда, ну и туризм и отдых. Начнем с, из спортивной обуви. У нас есть банки, буксерки, борцовки, бутсы, кеды, кроссовки – сороконожки, чешки, шиповники и шна... Шта... А, блядь. Штанге... Штангетки там. Я не понимала, она чем с бусом? Какие-то тут есть бусы. <clears throat> так, сейчас меня что залагало. Ну ладно. О, тут большой выбор бусов. Вот. О, на так лайков. Я как раз еще нет, это мне не нравится пока. Давайте посмотрим, какие вы хотели бы себе бутсы выбирать. О, а я бы себе хотел бы такие, либо даже вот такие. Даже вот такие, вот это мне все-таки нравится. Ну то да, чем, чем дальше вниз мы идем, чем все дорогие. Он. Сейчас давайте какие самые быстро дорого стоит сегодня вот эти бусы за 710 гривен. Это еще прикольно, я бы себе бы тоже купил. <coughs> Да, прикольно. Дальше давайте тогда посмотрим еще. Так, наверх. Вот. Э, мы можем еще посмотреть, например, э, шиповники. Это тоже футбольный обувь. Вот. Очень прикольно выглядит. Ну ладно. Пока мы на другого. Так, спортивная одежда, одежда. Так, что у нас здесь? Баскетбольная, боксерская, футбольная, воротарская, гимнастика, костюмы детские, костюмы тренировочные. Ехали. Костюмы парадные, майки, перчатки, машины. Аман, манишки какие-то судейская форма, от футболки там у нас футбольная форма. Вот. Нашли. <clears throat> Так. Хайда. идет. Вот. У нас тут есть футбольная форма. Он. То есть футбол, это футбольная форма. То есть как сзади нету имени. Ну такие, ну, кто нравится. Да, даже еще это прикольное. Вот. Или даже вот эта новинка есть. Сколько она стоит? ладно, без разницы. Ну, тут форма даже, если когда можно даже купить какую-то там. Мне больше нравится, ну, не знаю, например, вот это, да, форма мне сам больше нравится. И все, стоит с в принципе, неплохо. <coughs> Дальше. Например, вы захотели вело... А, велоспорт это. Ладно. То есть велоформа. Велоформа достаточно прикольная. Вот такие три формы. Пока, ну, уже прикольно. Да, тут есть все размеры. Дальше. Велочки. Наши неплохие. Вроде такие. Я вот такие бы лучше покупать, чем вот такие 18. Потом, например, геты. Такая зайдет. Он гетер, он достаточно по стороне неплохие, там баланс на гривне. <clears throat> Что дальше чем? Дальше энергия. Давайте пока рассмотрим тут. А можно вот такие купить, это клевые гетер тоже вот такие даже можно. Вот, вот, вот такие три даже за, за 15 даже гривен, и то хорошее, да. Давайте посмотрим мячики. Извините, я Так. мячики мячи для водного. Вот, футбольные мячи. Все, у нас тут здесь неплохие мячи. То есть сначала можно купить, не знаю, такой даже мяч. Такие, кстати, прикольные или даже, не знаю, или даже Барселона, Челси, он, Бразилия, Арсенал, Реал Мадрид, Украина. Вот такой, кстати, мяч неплохой, мне нравится. Или вот такой даже можно. А тем время еще. Вот это вообще прям клевый. Вот это. Вот это тоже. Это, кстати, неплохой выбор. Если хочется, заходите. Ссылка в самом описании. Заходите, смотрите. Если что-то хочется купить, очень прикольный сайт. <clears throat> С вами был Олег. Всем пока.